jucăm și noi 3, 4, hai la teatru 5, 6, 7, bere 8 e 8 Mărui copt 1, 2, 1, 2 Hai să ne jucăm și noi 3, 4, hai la teatru 5, 6, 7, bere 8 e 8 Mărui copt Să învățăm No, was it?